दरम्यान मराठी कलाकार आणि साहित्यिकांनीही दाभोलकरांच्या हत्येचा निषेध आहे पाहूया त्यांच्या प्रतिक्रिया ज्या माणसांनी माझ्यासारख्या तरुण मुलीला काही विचारांची दिशा दिली कारण आपण फार सहजपणे अंधश्रद्धांच्या विळख्यात अडकू शकलो असतो पण त्या एकेका माणसावर नरेंद्र काकांनी काम केलेलं आहे आणि न थकता गेली अनेक वर्ष ते काम करत राहिलेले आहेत एक एक माणूस घडवत राहिलेले आहेत एक एक विचार बदलत राहिलेले आहेत तर असा प्रयत्न करणारा माणूस आपल्यामधून इतक्या निंदनीय पद्धतीनं नाहीसा होणं हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अतिशय लाजीरवाण आहे असं मला वाटतं खून होणं ही भयानक गोष्ट आहे आणि मी हे कशाशी जोडते मला दिसतं असं की गेल्या काही दिवसात माहितीच्या अधिकारावर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे खून झालेले आहेत जात जातपंचायतींनी हिंसा केलेल्या आहेत म्हणजे जात्यांध आणि धर्मांध दोघांचाही जरा सूर आक्रमक झालेला आहे त्यांचं धीर चेपलेलं आहे तर आता थोडी शासनाने सुद्धा आपली इच्छाशक्ती दाखवली पाहिजे आणि आपण ते दाखवलीच पाहिजे दाभोळकरांच्या खऱ्या मारेकऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षा झाली पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आमच्यासारख्या समविचारी कार्यकर्त्यांनी किंवा लोकांनी उगीच विचित्र दबाव कोणावरही टाकता कामा नये की दोन जी दिवसाच्या आत अटक झाली पाहिजे आणि चार दिवसाच्या शिक्षा झाली पाहिजे कारण ह्या दबावाअंतर्गत बऱ्याच वेळेला पोलीस यंत्रणा कोणाला तरी बळीचे बकरे बनवते आणि अशासुद्धा केशे केसेस आमच्याच आजूबाजूचे कार्यकर्ते आमच्यापर्यंत घेऊन येत असतात हे आम्ही सतत पाहतो तेव्हा अत्यंत सावधपणे आपल्याला ह्याच्याकडे पाहायला पाहिजे एक प्रचंड करुणा हृदयात असलेला माणूस संवादावर अत्यंत विश्वास असलेला आणि माझ्यापेक्षा वेगळा विचार मांडणाऱ्याचं अस्तित्व मान्य करणारा असा माणूस फक्त वेगळा विचार मांडतो ह्याच्या पलीकडे काही करत नाही आणि तो कुठल्याही स्वार्थमूलक गोष्टींमधनं आलेला नसून समाजाच्या एक सर्वंकष एकंदर उन्नयनासाठी प्रगतीसाठी मांडतो असं असताना कोणाचं काय वाकडं होतं आणि ते का मारतात याचं मला आकलन होत नाही आणि सुदैवाने आपण सगळा बहुसंख्य टी व्ही बघणारा समाज आहोत झी चोवीस तास एक पाऊल पुढे